Hej, jag heter Ingvild Segersam eh, från Riksorganisationen Haro och jag har varit med på Folklabbet här med utmaningen Hur förbättrar vi ungas psykiska hälsa? Eh, jag anser att huvudproblematiken är att individen har för lite nära anknytningspersoner som är vuxna och som kan ge den tryggheten där de kan hitta tillbaks till sina känslor och hitta tillbaks eh, till en bättre psykisk hälsa. Eh, vi vill att individen, den vuxne, ska vara den som upptäcker ohälsan. Den vuxne ska vara den stödpersonen som frågar hur du mår. Eh, sen måste individen få välja vem är det jag vill ha med mig som coach i den här processen att må bättre. Eh, det kan vara kompisar, det kan vara andra vuxna anhöriga, det kan vara en lärare som man har en väldigt nära relation till det psykologen, läkaren och kuratoren ska göra är att de ska vara ett stöd i bakgrunden. Eh, och sen tycker vi det där med att skriva ut tid på recept så man får möjlighet att återknyta till den här vuxne som kan bli det här stödet i processen att, att läka. Eh, man behöver tid, man kanske måste åka till en stuga, ha, kapa alla kontakter med nätforum och internet. Och, eh, få möjligheten att återknyta, hitta tillbaka till sig själv, hitta tillbaka till relationen som kan vara den hjälpen man behöver för att komma vidare. Så det är vår modell, anknytningsbaserad självläkning. Tack!